Hai guys, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Okay, tak kat studio ucapannya. Tak perlu lah juga. Maaf, maaf. Okay, seperti yang korang dapat lihat depan aku ni. Hari ni aku nak makan ini menu raya. Okay, uh, kita mula dari kanan. Eh. Sebelah kanan aku ni kita start dengan. Kita ada rendang ayam. Kita ada rendang daging hitam. Masa hitam. Dan kita ada nasi impit dan juga kuah kacang. Aku tak siap-siap walaupun aku tak makan banyak pun. Hari ni aku makan Tiga empat ketul je. ni lagi <laughs> nak makan semua ni sekali. Tak. Okay. Kita ada juga ketupat palas dan juga lemak. Paling favourite lah ketupat palas ni. Kalau ada ketupat palas, lemang tak payah ada. Minta apa. <laughs> tapi ada juga lemang jagung. Tapi aku tak makan. So, tak ada letak sini. Okay. Nasi ipik pun aku prefer dengan kuah kacang instead of lodis. So, yeah. Ya. Alang-alang dah raya duduk rumah je tak boleh jalan. Aku shoot lah video ni. Walaupun sebenarnya aku malas. Malas. Sebab Hmm, itulah sebab tu. Nampak mau mas, mari kita makan. Kita minum dulu, okey? Minum dulu air anggur. Ya, aku akan aku makan ini dulu. Kita tunjuk ni Ini eh. ni nasi impit yang aku akan cakap. Okay, dia. Bismillahirrahmanirrahim Pedas sikit lah Kuah kacang Tahu semua pedas Jadi sedap Okay Next aku nak makan Lemang tu tepat lah Okay Ini tak tepi lah Oh ambil Favorite aku ketupat balas Tapi tahun ni tak buat Beli saja Haha ha. Kak dua lah and then lemang comel kat lemang uh, kalau lemang aku tak suka ada kerak-kerak no ni no ni ok dua kita ambil kita ambil rendang macam beha besar kau Oh, tengok 个，嗯，四大关闭，哈哈。Ayam koko. Okay. rendang daging hitam. Ini sedap juga. Okay, mari kita makan.

Sedap gila. daging yang lemang. Hmm. One bite challenge. 怎样了？ cut. Okay. Itu saja kot. Aku rasa cukup. Tak boleh nak makan kebab banyak sangat. Berat pun kan turun pun masa puasa ni. Ha, ha. Okay, apa-apa pun. Jangan lupa untuk like video aku. Dan juga subscribe. Okay, channel aku. Percuma je. Lagi sekali. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Okay, bye-bye. Bye-bye.